हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एच लुकअप सिखाने वाला हूँ और एच लुकअप में एक अलग तरीके से सिखाऊंगा पहले तो जनरली कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाइए कहीं पर भी क्लिक करिए यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगाना हो इज इक्वल टू लिखिए एच लुकअप एच लुकअप ले लिया हमने और आप वी लुकअप में क्या करते थे यहाँ से साइड से लेते थे तो एच लुकअप में हम यहाँ से मान लीजिए हमें टोटल पता करना है तो टोटल को सेलेक्ट कर लिया सेल एड्रेस आ चुका है देख सकते हैं कौन देंगे पूरा का पूरा सेल जो इसका है रेंज उसको सेलेक्ट कर लीजिए मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब कॉमा देते हैं कॉमा देने पर आपको क्या करना है हमें क्या पता करना है हमें पता करना है श्याम का नंबर तो श्याम कौन सी रो में आ रहा है आप काउंट कीजिए वन टू थ्री तो यहाँ पे आपको थ्री देना है सिंपली और कॉमा देना है एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देते हैं और जीरो देकर के ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ 412 नंबर आ रहा है देखिए श्याम का टोटल 412 है कि नहीं है ये श्याम है इनको भी येलो कलर में कर दिया मैंने और इनका मार्क्स भी एक अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता लगता रहेगा तो ये देखिए यहाँ पे 412 नंबर इनका आया हुआ है ठीक है लेकिन हम ये ऐसे नहीं चाहते हमको बार बार यहाँ पर जाकर के सेलेक्ट नहीं करना तो हम एक काम कर सकते हैं हम जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि हमें सब्जेक्ट सेवन का नंबर किसी का देखना है तो यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर टेस्ट कर देता हूँ इसी को तो ये सब्जेक्ट सेवन आ चुका है अब हमें दिक्कत नहीं होगी अब हम is equal to H lookup लगाएंगे कुछ इस तरीके से ये एच लुकअप लगाया हमने और अब मान लीजिए हमें सब्जेक्ट सेवन का देखना है तो ये सब्जेक्ट सेवन ले लिया कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से कॉमा देंगे अब क्या करना है टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद आपको रो इंडेक्स नंबर लेना है तो मान लीजिए कि इस बार हमें सचिन का लेना है तो सचिन कौन से रो इंडेक्स में है तो यहाँ से काउंट कीजिए one two three four five तो यहां पर आपको फाइव लिखना है और कॉमा देना है और जीरो देना है ठीक है बंद करेंगे एंटर प्रेस करेंगे यहां पर सचिन के सब्जेक्ट सेवन का नंबर आ चुका है सिक्सटी फोर आइए देखते हैं सचिन के सब्जेक्ट सेवन का नंबर सिक्सटी फोर है या नहीं तो ये सचिन है और यहां पर आते हैं तो ये देखिए इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं कि ये सचिन का नंबर है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सचिन का 64 आया हुआ है अब इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होगी यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ यहीं पर हम ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं तो अभी हमें चलना है कहाँ हमें जाना है डेटा टैप पर तो ये डेटा टैप पे आ गए हम डेटा टैप पे आने के बाद आपको जाना कहाँ है डेटा वेलिडेशन पर ये डेटा वेलिडेशन पे आए और यहाँ से हमें लेना है लिस्ट तो हमें लिस्ट बनानी है तो लिस्ट कैसे बनेगी यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट हमें बनानी है इसकी तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए ये पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, तो ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया तो अब यहाँ देखेंगे आप तो आपको ये लिस्ट नजर आएगी ये कुछ इस तरीके से अब आप फॉर्मूला लगाते जाइए आपका काम होता जाएगा ठीक है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अब इसको एक अलग कलर दे देता हूँ ताकि पता चलता रहेगा कि यहाँ पर ही हमने वो रेंज सेलेक्ट की है और यहाँ पर ही हमें उसका कलर जो है टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर जैसे आएंगे तो is equal to H lookup लगाता हूँ आप कमाल देखिए एच लुकअप लगाया हमने और यहाँ से ड्रॉप डाउन से हमको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में जो भी हो वही हमें सेलेक्ट करना है कॉमा देंगे पूरा का पूरा टेबल है सेलेक्ट कर लीजिए मान लीजिए कि राजू का देखना है तो राजू को काउंट कीजिए कौन सा नंबर है राजू का one two three four four है तो यहाँ पे लिख दीजिए फोर कॉमा दीजिए जीरो दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो ही देते हैं एंटरप्रेस करेंगे एन ए आ गया ये एन ए क्यों आया क्योंकि यहाँ पर इसे कोई वैल्यू नहीं मिली है बस यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट टू देखना है कि थ्री देखना है बस फिफ्टी है जो भी है फिफ्टी है तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट टू का फिफ्टी फोर है कि नहीं राजू का ये पूरा ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ इतना पार्ट हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहेगा कि ये राजू का फिफ्टी फोर है कि नहीं है तो ये देखिए यहाँ पे फोर है ना राजू का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये बहुत ही आसानी के साथ आप कर लेंगे ठीक है तो इसी तरीके से मान लीजिए कि सब्जेक्ट थ्री का देखना हो तब क्या करेंगे तो यहाँ से बस ड्रॉप डाउन से आप चेंज कर दीजिए सब्जेक्ट फाइव में देखिए राजू का कितना है सब्जेक्ट फाइव में नहीं ये देखिए ये देखिए सेवेंटी सिक्स है कि नहीं तो यहाँ पे सेवेंटी सिक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें दिक्कत क्या है ये हो गया सेवेंटी सिक्स और फिर यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टोटल करते हैं तो ये टोटल चार सौ पांच नंबर है कि नहीं तो ये देखिए ना चार सौ पांच है तो राजू का तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं होप की ये बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video